Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. sí, Señor. Tu sangre preciosa nos limpia. Oh, tu sangre preciosa nos restaura, Dios. Sí, Señor molado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó si te la sabes, cántala conmigo. En un momento importante. Bendecimos su sangre, aleluya. Sangre que me da la paz. Y sangre que me purifica. Oh, tu sangre. Y sangre que me redime. Su preciosa sangre la sangre de mí, Jesús. Oh, tu sangre y sangre que me da la paz. Tu sangre preciosa, oh, sangre que me purifica. Oh, oh, oh. tu sangre me redime. Tu preciosa sangre la sangre de Jesús. Despreciado y rechazado. Oh, el varón de dolor. Él sufrió nuestra Decimos su sangre. Y sangre que me da la paz. Su sangre me purifica. Oh, su sangre preciosa. Y sangre que me redime. Su preciosa sangre. La sangre de Jesús. Yo quiero que tú lo digas ahí donde tú estás. Que tú lo repitas conmigo y tú declares que la sangre de Jesús te limpia. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado, de toda iniquidad, de todas maldiciones generacionales. Aleluya. La sangre de Jesús nos restaura. La sangre de Jesús nos levanta. Aleluya. Oh, sí, señores sangre preciosa nos limpia. Dilo conmigo. Y sangre que me da la paz. Oh, sangre que me purifica. Oh, su sangre. Y sangre que me redime preciosa sangre la valoramos, O lo atesoramos. Sí, Señor. Oh, y su sangre que nos redime, su preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y sangre que me redime preciosa sangre, la sangre de mi Jesús. Aleluya, denle ese aplauso fuerte al Señor. Déselo fuerte si es para Él. Aleluya. Vamos a continuar exaltando el nombre del Señor y quiero compartir con ustedes esta adoración que ha nacido Aleluya, a través de un proceso, gloria al Señor, el Señor me dio esta adoración. Muchas veces el enemigo quiere traer cosas a nuestra mente quiere traer pensamientos negativos, pensamientos contrarios. Y nos quiere hacer pensar, aleluya, que no somos nada en las manos del Señor. Aleluya. Así que yo te invito a que tú creas en esta hora en lo que Dios ha puesto en tus manos. A que tú, aleluya, creas con certeza, con seguridad y con fe en lo que Dios ha puesto en tus manos. Eres valioso en las manos del Señor. Eres grande. Aleluya. En Cristo Jesús. Aleluya. En el campo de batalla estoy parada esperando el enemigo que vendrá. Pero esta vez viene con algo diferente para hacerme en esta guerra desmayar. Pero esta lucha no me impide adorarle yo soy llamada una guerrera adoradora. Porque mientras más le adoro, más peleo. Y no me importa lo vine a provocar algo aquí. Hoy yo vine a provocar algo aquí. Hoy yo quiero provocar su gloria, Señor. Yo quiero provocar, oh Señor, tu presencia. Oh, gracias, Señor porque sentimos tus vientos frescos, oh, porque tu presencia se mueve, oh, tu presencia está aquí, tu presencia está ministrando familias ahora, oh, tu presencia está ministrando los matrimonios, tu presencia está ministrando las vidas, Señor, y el que se apartado de ti, Declaramos que vuelve al redil. Declaramos que vuelve a ti, Señor. Aleluya. Te seguimos adorando, Jesús. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Que tiene tu espíritu que cuando me toca me hace cantar. Hmm. Y que hay en tu presencia que al manifestarse yo tengo que llorar. Pero es que soy pienso que voy a desmayar. Oh Espíritu Santo, pero que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Si te la sabes, levanta tu voz y dilo conmigo. No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento, amado mío, y a veces 주어라 Aleluya. Gracias Espíritu Santo porque tu toque, aleluya, nos restaura, porque tu toque nos vivifica, Señor. Aleluya. Dios les bendiga en esta noche. Dios bendiga a todo el que estuvo ahí. Aleluya. Me pueden encontrar en las redes como Leandra Bueno G en todas las redes, aleluya, para que sigan siendo bendecidos a través de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.